है रिलैक्स रिलैक्स लंबा सांस छोड़ो बिल्कुल फ्री थोड़ा उठ के जरा बैठ के देखिए लेके बिटर बिटर लग रहा है ना हाँ ठीक ना हम्म, हम्म, हम्म। जब मैं मतलब ट्रीटमेंट से जस्ट पहले अभी जब लेटने जा रही थी तो मैं ऐसे किया मुझे हाँ। बहुत ले मुझे पेन हुआ था ज़ोर का अभी, अभी मैं कर रही हूँ तो अभी मेरे को नहीं हो रहा है वो पेन यस लंबा सांस छोड़िए रिलैक्स गुड से इस तरफ सेम आप भी नेक्स्ट स्टेप लंबा सांस छोड़िए रिलैक्स बिल्कुल फ्री relax, relax. थोड़ा सा इस तरह से पकड़ना है ऐसे हाँ फिंगर को छोड़ना नहीं है अच्छा हाँ आराम से एकदम बस relax फिंगर को छोड़ना नहीं है हाँ? बिल्कुल लंबा सांस लीजिए छोड़िए ठीक है ठीक थोड़ा सा ऊपर जाइए थोड़ा सा थोड़ा लाइट दूध छोड़िए कंफर्टेबल है ना नेक हम्म। लंबा सांस लीजिए छोड़िए रिलैक्स बस लंबा सांस छोड़िए रिलैक्स रिलैक्स ओके लंबा सांस छोड़िए छोड़िए लंबा सांस लो छोड़ छोड़िए लंबा सांस लीजिए छोड़िए रिलैक्स रिलैक्स डिब्रिथ ओके अभी थोड़ा उठ के बैठ जाइए करवट लेके ये टेबल पे आ जाए इस पे आ जाए काफ़ी रिलैक्स है काफ़ी रिलैक्स है हम्म। ठीक है बेटे लुचुड़ी काफ़ी रिलैक्स है काफ़ी रिलैक्स है हम्म। ठीक है बेटे इस तरह लुचुड़ी x. Okay. relax. luthuli. हाथ ऊपर कीजिए फिंगर लॉक करके मेरे फिंगर पे रखना है ये एल्बो क्लोज कीजिए यस लंबा सांस छोड़िए रिलैक्स एक बार चल के देखिए और फिर बैठ के देखिए बैठ के देखिए बेटर है हाँ तकलीफ में बहुत कम है कम बहुत कम हो गया ना हाँ बैठ जाए मुझे एकदम ऐसे शार्प पेन हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जब आए थे जो जब आए थे जब ऐसा शार्प हो रहा था पेन हाँ, आपको और हाँ.